極めるのは相当無理があるとりあえず褒めてみるってのはどう褒められて嫌な人間はいないからなあくまで腰低くなあんた何やってんの気持ち悪いなさすが人ガマタン口の悪さは日本一ですね私に喧嘩んのあくまで笑顔を絶やすなナイスです 今日は厚化粧のおかげで若く見えますようるさいっつうのナイスです何も考えてなさそうなその表情が素敵ですナイスですナイスですきっと相手も笑顔になってくれるはずああすっきりした最後はテーブルマナーかナイフを逆さに持ったりスープを音立てて飲んだりしないようになたかがマナーされどマナーだ ねえ本当にいいのあこのくらいやらないと短期間で覚えないからよしあナイフとフォークは外側から使うはいお何やってんだあちょっと変わってくれるお兄ちゃんが少しでもおかしかったらここ押して、うん、オッケーオッケー任しといてナイスジャッジしてやるよ ナプキンで口を拭いてから飲み物を飲むああ長い長いあごめんごめんごめん何がおかしかったのいやいや顔え